जाना चाहती है शीरो पुडिंग के बारे में क्या सोच रहे हो ये पुडिंग आंटी ने मेरे लिए और हिमावारी के लिए दी है अरे तुम तो वही हो तुम्हारा नाम ओशिंको है ना ओशिंको नहीं मेरा नाम शिंको है बहुत दिनों बाद मिली बुरी बुरी चलो शीरो के साथ खेलो तुम्हें अच्छा लगेगा अरे वाह तुम्हारे पास तो छोटे छोटे शीरो भी हैं। ये तीनों तो दोस्त बन गए चलो जल्दी से कैंडी बन जाओ बहुत ठीक है मैं चलता हूँ pudding pudding pudding pudding pudding pudding pudding pudding pudding तुम्हारा घर इस तरफ है क्या ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती ओहो हम्म। मेरे पीछे क्यों कर रही हो क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम वो पुडिंग हिमावारी को देते हो या नहीं तुम्हें कैसे पता चला कि एक पुडिंग हिमावारी की है तुमने कहा था हाँ, क्या मैंने कहा था ठीक है मैं आंटी से पूछ कर आती हूँ हाँ, याद आया आंटी ने कहा था एक पुडिंग हिमावारी को दे देना वो बात यह है कि पुडिंग देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं रहता चलो अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी याद आ गया मैंने कहा ना मैं एक पुडिंग हिमावारी को दे दूंगा हाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जब तक तुम उसे पुडिंग नहीं दे देते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ठीक है वेलकम बैक मॉम मॉम कहाँ गई हम्म? हिमावरी के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ तुम्हारी मॉम तुम मॉम और हिमावरी बाहर गए हैं उनके वापस आने तक तुम पुडिंग फ्रिज में रख दो हाँ हाँ में ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे सब्जियों के साथ रखनी चाहिए क्या सच में हाँ जल्दी रखो रख दी मैंने रख दी अच्छा क्या ये पुडिंग सच में बहुत टेस्टी है हाँ बिल्कुल है ये इतनी टेस्टी है कि मैं इसे खाती रहना चाहता हूँ माफ करना पर ये तुम्हारे लिए नहीं है आ, लेकिन मैं तो तुम्हारी मेहमान हूँ ना हाँ बिन बुलाई मेहमान ऐसा क्यों चिन चैन मैं आ गई कहाँ हो तुम हेलो आंटी और हिमावारी मैं शिनको हूँ अरे तुम शिनको हो मुझे देखकर हैरानी हुई <laughs> नहीं नहीं ऐसा नहीं है दीजिए मैम मैं इसे फ्रिज में रख देता हूँ अरे अरे थैंक यू लाइए हिमावारी को मुझे दे दीजिए थैंक यू ओके मैं बाहर से कपड़े लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए स्नैक्स हाँ। मैंने तुम्हें जो बैग दिया है ना उसमें चोको भी है उसको तुम दोनों मिलकर खा सकते हो ठीक है तुमने माम को पुडिंग के बारे में क्यों नहीं बताया हम्म। आंटी सुनिए हिमावारी को भूख लगी है अच्छा शिंचैन जूस रखा है हिमावारी को पिला देना भाई बहनों में तो अक्सर ये चलता ही रहता है मिक्सी हाँ हाँ मेरी बड़ी बहन मुझे बिना बताए चीजें खा लेती थी और इस बात पर हम दोनों के बीच आपस में काफी झगड़ा होता था मैं तो बस खेल खेल में वो पुडिंग हिमावारी से छुपा रहा था माम हाँ कब तुम पुडिंग खा गए थे अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम्म, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो देखो शिनचैन तुम्हें कितनी बार कहा है झूठ बोलना अच्छा नहीं होता हम्म, हम्म।